う学校行きたくないな時間表はどう今日四郎先生の授業サボりたい休校はしないんだろ休校するわけがないねそうだなじゃあ授業終わって遊ぶしかないかそうだよね もう学校行きたくないな時間表はと今日四郎先生の授業サボりたい休校はしないんだろう休校するわけがないねそうだなじゃあ授業終わって遊ぶしかないかそうだよねああしんどい私をくれなかったでしょ先生はまだ来てないでしょ この時間に来るわけがないでしょうあの先生はいつも遅れるよそうなのよかった早く座ってああしんどい私遅れなかったでしょ先生はまだ来てないでしょ この時間に来るわけがないでしょうあの先生はいつも遅れるよそうなのよかった早く座って誰が私の iPad を盗んだ俺その犯人知ってる誰なの진우が犯人だよえー、진우が犯人なわけがないおあいつ私の友達だよだけど俺見たもん 誰が私の iPad を盗んだ俺、その犯人知ってる誰なのジヌが犯人だよえー、ジヌが犯人なわけがないおあいつ、私の友達だよだけど俺、見たもん